हेलो भाई लोग welcome back to our channel M B J gaming boy M B J का फुल फॉर्म आप सबको पता ही होगा मयूरभंज गेमिंग बॉय मेरा चैनल का नाम है जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में M B J gaming boy रखा है तो गाय आज का टॉपिक होने वाला है how to complete call back event मतलब कि आप कैसे कॉल बैक इवेंट कम्प्लीट कर सकते हैं जो यूट्यूबर बाकी यूट्यूबर ने बताया उस तरीके से मैंने किया वो तरीका अभी काम नहीं कर रहा है तो एक दूसरा तरीका है उस तरीके से काम कर रहा है अभी तो मैं वो क्या है तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ और ये देखिए लाइव प्रूफ भी देखिए मैंने कर चुका हूँ वो कर चुका हूँ वो प्रोसेस है तो पहले आपको क्या करना है कॉल बैक करने के लिए पहले आप, आपको इवेंट के सेक्शन में आना होगा इवेंट के सेक्शन के आने के बाद रेमपेज यूनिट में जाने के बाद आपको यहाँ पर कॉल ये देखिए मेरा यहाँ पर हुआ है एक मतलब एक कॉल बैक इवेंट कंप्लीट कर चुका हूँ मैं बाकी के कंप्लीट करना है मेरे को छः तो कॉल बैक कम्प्लीट करने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पर कॉल बैक इवेंट पर जो टैप करना पड़ेगा कॉल बैक लिखा होगा फिर इनवाइट पे क्लिक करना पड़ेगा आप एक ही मोबाइल से बाकी मतलब एक ही मोबाइल से आप सात आईडी से भी करके आप खुद का ले सकते हैं लेकिन आपका लेबल हर एक आईडी का लेबल पाँच से ऊपर होना चाहिए और वो सात दिन से ज़्यादा मतलब लॉगिन नहीं होना चाहिए सात दिन से पहले लॉगिन होना चाहिए सात दिन से बंद होना चाहिए वो आईडी फिर आपको यहाँ पर जो व्हाट्सअप है व्हाट्सअप पे शेयर करना पड़ेगा व्हाट्सअप में मैं मेरा प्राइवेट डाटा है तो मैं व्हाट्सअप पे नहीं दिखा शेयर आपको नहीं दिखा रहा हूँ मैं करके आपको दिखा रहा हूँ फिर देखिए गाइस शेयर करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना जो ये वाला जो लिंक है F F share Garena dot com rage in India मतलब ये जो लिंक है आपको इस पर टैप करना पड़ेगा फिर आपको यहाँ पर से जो है मोबाइल को आपको रोटेट करके पकड़ना पड़ेगा कुछ इस तरफ से होगा कुछ इस तरह से इंटरफेस होना चाहिए फिर आप ये वाला जो जॉइन है इस पर आपको टैप करना पड़ेगा पहले आपको यहाँ पर जो तो तीन फोड़ देना होगा फिर आपको यहाँ पर जो टैप करना पड़ेगा जॉइन का ऑप्शन है वहाँ पर टैप करना पड़ेगा तो ज़रा वो वेट करना ये जो खुला फिर आपको यहाँ पर जो get it on Google play पे क्लिक करना पड़ेगा फिर आपको यहाँ पर प्ले स्टोर खुल जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर जो प्ले वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा फिर आपको यहाँ पर एक आईडी लॉगिन करना होगा जो सात दिन से बंद पड़ा है तो मैं फेसबुक फेसबुक का करता हूँ फिर यहाँ पर आप लॉगिन करिए फिर गाइज आपको ओपन करने के बाद इवेंट के सेक्शन में वापस से जाना होगा वापस से जाने के बाद रैमपेज यूनिट पे वापस से क्लिक करना पड़ेगा फिर आपको यहाँ पर जो क्लॉल बैक का ऑप्शन इवेंट का जो ऑप्शन है वहाँ पर जाना पड़ेगा फिर आपको जो यहाँ पर है please enter U I D जो इन्वाइट यू आई डी है जो कि आपका मेन आई डी होगा उसे आपको यहाँ पर ला के पेस्ट करना होगा मैंने कॉपी कर लिया था तो मैं पेस्ट कर देता हूँ तो अब आप टाइप करके भी कर सकते हैं फिर आपको यहाँ पर कॉन्फर्म कर देना होगा ये लीजिए मेरा हो गया फिर आपको जो भी दूसरा अकाउंट होगा उसमें आपको रिवॉर्ड भी मिल जाएगा लीजिए इस वाइड भी मिल गया मैं आपको मतलब दिखा देता हूँ कि मेरी मेन आई में भी हो चुका है ये देखिएगा आज मैं अपने मेन अकाउंट में आ चुका हूँ ये आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए कॉलबैक का इवेंट है जो इस यहाँ पर जो आप देखिए यहाँ पर दो हो चुका है मेरे अकाउंट में दो हो चुका है बाकी के रुक जाए यार बाकी के पाँच करना है मुझे तो ऐसे ही करके आप भी कंप्लीट कर सकते हैं आप आप ही के ही डिवाइस से जो दूसरे का अकाउंट लेके या फिर अपना अकाउंट लेके कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही तो चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को ऑल पे सेट करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस बाय बाय